起因克是没少，AD，哦哟，哦靠，这个有点东西耶！你拿着钩去撞我的夹子哎，好屌哎！看我们这是基友基友配合，太扯了，东西啊！ 应该可以拆这个眼，让我看看。你走，你走，你走。我根本是有点东西耶。咋他都不要太冲，他也很难杀他吧。 还是，哎呦，还个幕府哎！哎，有人在送，呃，回补回补回补回补打吧。可以，啊，可以打上。